саламатсыздар ма мына жерде не істеп жатсыздар бұл жерде астындағы стояктіға э, тіке шығатын судың трубасы шығарылған қатып қалған соны негізі бұл қыста қатқан иә, сол енді қазір жігіттер мына көріп отырсыз мына суды көрдіңіз ғой масқара иә. судай мына мынау дейін канализация бір иә, осыған қарамай жігіттер біздің мекемеге қатысы болмаса да осы көмек есебінен ұстап жатырмыз қай мекеме сіздердікі жылу ішу мекеме кемесі мен жол жүру мекемесі директорының орынбасарымын кім ба садиков екпін екпін мына біздің аварийный бригада ал жігіттердің расы мына мына суда мына еңбектері зорға жігіттер еңбектері зор зарплаттары мизер қанша осындай балдар жалақыларың қанша сайлау қанша зарплата айтшы зарплатаң қанша дереуде аламын ғой мынандай боққа түсіп жүр болды ғой да иә мындай суменде ойбай мына ішіне кіріп ішінде тағы жігіттер бар бар серік қали бар еще бір жігіт бұнда сонда мына жоғарыдан жарылған да жекеменшік астынан келген не ғой жекеменшік үйлер ғой бұлардың бәрі иә ана жоғарыдан он екінші квартираны ішінде адам бар үйде адам ма иә қазір бар сендер бар жасап бердіңдер оны иә енді сол үйін жасайын деп жатырмыз жоқ ана үйінікі болды ғой жоқ үйінікі болды ғой үйін көрейікші төмендегі алтыншы квартира ол алдында жасап жатыр иә сіздер негізі квартираның ішкі жұмыстарын жасамайсыздар ғой солай ма бүгін бізде жиырма сегізі ма жиырма сегізі ақпан екі мың жиырма үшінші жыл мына жерде жігіттердің еңбегін көріп соны түсірейін деп мынау жекеменшік үйлердің негізі оларға тиісті болмаса да көмектесіп жасап жатыр екен саламатсыз ба қол жағдайыңыз қалай иә иә иә қазір адамдар келіп жатыр қазір так жігіттер не мына жаса қай жер жасады мына су астын астын жоқ астын жасап жатыр ғой енді қазір қосады сізге үйдің ішінде не береді ғой мына жасаған жерлер е ана мынау деген жаңағы картоны ғой ол деген бір біз көшіп келгенде бір ай жарымдай жүріп ол жарылып кетті атылды ма білмеймін сонымен не дом салып кетті үйде біз қыстай деген пеш көре отырдық мынау отырсын баламен екеуміз жатамыз жаңа соның бәрін жасап беріп жатыр ма сізге бұл бүгін жүргізіп жатыр келген жүрді иә жаңа не қараңыз не жаңағы не қызыл жүрмейді а мына жасап беріп жатыр ма дым жоқ жүретін қылып жаңа жігіттеріңіз келесіз ме жігіттердің санын қайсысы көрсетіңізші жігіт бұны бұның ішіне кірген жоқ иә. ана неден жүргіземін деді ол қазір кра а төмен жасап жатыр ғой қазір мына иә, төмен мына иә. астынан мына төмендегі саяқ емен сізге келетін саяқ ғой иә сізге келеді ғой сол үшін иә жаңағы не подвалға түсіп жатыр екен анам қызымды айтты ғой мынау қайтқан қызым қызы кішкентай а бір сүйек қызы бар үлкен отыз алтыдағы енді толық алдында екі үш ай жаңағы теңгеде жұмыс жасап еді сокращение болып қалдық жалғыз менің пенсиям қайда жетеді иә. мына құттай баладан құттай пенсия алып отыз төрт мың ода жетпейтін мына мынайды қырық мыңға жалдап отырмын бәрі қосылып жатыр біздің ат үстінен келіп қалдық онан басқа дұрыс үй тауып алатын едік үйдің шеретінде тұрмын ғой жүз он алтымын әлі әлі келіп а сіздердің жағдайларыңыз жоқ деп енді осы жылой судың жігіттері сіздерге көмектесіп жатыр екен өте керемет мына үйдің ішіне неге жасамайды ғой бұлар сізге ішінде деген бүйтіп алдына судың қыздары келді ғой мен көп танымаймын мына жер қазір несі жоқ жаңағы адам бастайын алады дейді ма бірдеме дейді ғой үш өстігі жоқ ал ана үйге келіп жатыр бәрін тазалап үйінде дым дүние жоқ үйінде шығып жатқан үйге келдік біз мына көршілердің бәрі көрді мені аяп жатыр өйткені апасы үйінің оғын деген екі күн бойы тазаладық енді сол бәрі өзіміздікі төмендегі ана подвалда суды көрдіңіз ғой да мына белорданың боқ су соған түсіп жігіттер жасады істеп жатқан ана директор бастыққа жаман жаман кім келіп кетті кім амангелді өзі келді ғой директор келіп кетті амангелді мені мені будаға түсіріп қасына жоқ енді оларға э, отчет тапсырады ғой керек қой отчет тапсырады шеркештің келіншегімін ғой шеркеште жұмыскер ол мен өзім тарықтым бірақ осындай мінекей жағдайы жоқ адамдарға көмектесіп жатыр екен алланың нұры жаусын мынандай бір үстіне түсіп қалып келіп түсіріп жатырмын міне қараңыздар мұнайлы ел бізде мінекей мына неше жыл болған үйлер ал сіздер мына енді біздің жылой ауданынікі атырау облыстары біледі ғой бірақ дегенмен де біздің басқа жақта қазақстанның басқа жағындағы тұрғындар қараңыздар мынау біздің майымыздың үстіне отырмыз айтасыздар ғой сіздер іргеде теңгейіз шеврон деп мынайдың үстінде отырып осындай үйлер дейтін бізде өте көп қырық елу алпыс жетпіс сексен жыл болған үйлер бар бізде осындай тұрғындар тұрады міне жылы судың жігіттері мына жерге келіп көмектесіп мынандай қарамызды күні суық суға пісіп мынандай ылғал сулар канализацияның суы белуардан осындай жұмыстарын жасап жатыр екен жаңағы Э, үлкен адамның үйіне су жүрмесін көмектесіп жатыр екен ал осылардың мардымсыз жалақыға жұмыс жасайды ал бұлардың жалақыларын екпін саған бір сізге бір сұрақ қояйыншы осы ә, жұмысшылардың жалақыларын неге көтермеске оған не кедергі оған қазір мекеменің ешқандай мүмкіндігі жоқ осыған дейінгі басшылар осы жекеменшікке сенім беріп отыз жылға берілді ғой отыз жылға бергенде үш үш басқа ауыз үш бастық мүмкіндігінше бұл мекемені пайдаланды жеке қарабастарына иә қарызбен қалды ғой қанша қарызбен қалды осы қазір мен ұмытып қалдым есімде қазір дейтін төрт жүз миллионның ішінде болар қазір шығар ал ең бірінші басында басында бұлар сенімгерлікке аларда отыз жеті миллион қарызбен алды соны он есенің үстінде көбейтіп қайтарды ғой бізге иә амангелдіге тапсырды ғой амангелді сол былықтың ішіне қалып қазір тазартып жатыр ол қазір мекеме дейтін ә, э, бере жақ емес мекемесі жоқ ә, э, жаңағы салыққа бере жақ анау дейін тоқсан алты миллион тоқсан екі миллион ба штраф салып кеткен сол миллионның осы бір екі миллион қалған сияқты осы оның бәрін өтеп жатқан амангелді ә, сол келгеннен кейінгі ал ә, оған дейін осы қабылдап алғанда былтыр сентябрьде мекеме алты жеті айға дейін жаңағы счеттар жабық болды соны бір ай, ай жарымның ішінде жүгіріп жүріп ашты ал енді қазір дейтін ә, еш мүмкіндік жоқ бүткіл налогы бар анау газбен дейтін газың төрт миллион светің ай сайын жеті миллион ба жобамен он бір он екі миллион ай сайын жаңағы неге шығады берек болып шығады әлі қарыздан құтыла алмай жатыр деңізші ешқандай құтылатын мүмкіндік жоқ қазір бұл жігіт жазда келді ғой деймін де осы сентябрьдің бірінен бастап кетті сентябрьдің бірінен бастап жасап жатыр иә, оған дейін орынбасар болды иә оған дейін бірақ енді соның бір жыл уақыты өтпесе де бір бес алты ай уақыттың ішінде біршама қарыздан құтылған екен көп жұмыс иә көп жұмыс жасалған екен қазір мекеменің бір тиын шашау шартпай осы мекеменің ере жағына қажет өте қажет деген жағдайда шығарады тиындап қалған уақытта ешқандай не шығармайды иә балам ана мысалға кейін ана иә енді мысалға осы қарыздың бәрінен құтылған жағдайда тазарып бәрі жаңадан басталған жағдайда осы жұмысшылардың жалақысын көбейтуге жағдай болады ма өте конечно болады егер де мына біз мына котельныймен жылуды отделить ететін болса болса мына судан егер сумен бір біріне жоқ шапқызса ғой судың привелінен оның несін определенный бір частын жабуға жетеді ал жылуды қазір 12 миллиондай ай сайын минуске шықса соның сегіз жүз мыңдай тек қана ә, э, жаңағы түседі екен тұрғындардан и то ол дұрыс полностью түспейді сосын өткенде тұрғындардан бір сотқа арыз беріп жаңағы жүз сексен жеті теңгеден төлейміз деген бір әңгіме болды неге олай деп соны неге көтерген деп ал соны түсіруге жағдай болады ма жалпы мүмкіндік бар ма оны полностью түсіретін болса онда ә, мекеме керек болады ол қазіргі жағдайда ғой қазіргі жағдайда енді ол кезінде ол да кезіндегі кеткен басшылардың жіберген қателігі қателігі оны грубо айтсақ қылмыс істесе де болады себебі ол дейтін су дейтін стратегический объекті оны онымен ойнап ондай уақытында жауап бермей осы антимонопольный жаңағы сұрауларына уақытында отчетын бермеген соның кесірінен болып жатқан жағдай ол дейді сондықтан бүйір дейтін қазір өте қиын жағдайда жатыр мекеме э, бірақ енді барынша жұмыс жасап жатырмыз енді ана алдымызда бұйырса отопительный сезон аяқталғаннан кейін кішкене күзге дейін күшінеміз бұйырса иә бірақ э, мына котельниді э, судан бөлмей суға жарық жоқ егерде де суда су өзімен өзі қалатын болса мына жігіттердің зарплатаның бәрін көтеретін мүмкіндік толықтай мүмкіндік болады толықтай ана қос салынба, салынбай жатыр дейді өткенде авария болып жатыр дейді ал оған амангелдінің қандай қатысы бар былайша айтқанда амангелдің оған оған ешқандай қатысы жоқ қос кінәлайтындай кінәлайтын ешқандай тікелей қатысы жоқ ол бүткіл мүмкіндіктің бәрін жаңағы жазатын нелердің бәрін беріп жатыр ұсыныстарын беріп жатыр жақында осы астанаға министрге барып осы облыс әкімінің орынбасары екеуі барып келді онда да шешілген нәрсе шамалы бірақ амангелді өзі барып келді ме сатып алды иә сатып алды амангелді мекеме басшысымен жаңағы облыс әкімінің орынбасары нұртаев ә, сол екеуі барып министрдің алдында болып осы мәселенің бәрін қойып келді бірақ мәселе шешілген жоқ та жабылған күйінде жоқ ә, әлі сол күйінде тұр ә, ашылмаған жабылмаған күйінде бірақ енді ол керекті нәрсе болғаннан кейін қалай болғанда аяқсыз қалмайды деп есептейміз оған да ақша бөлінетін болар қаражат енді биыл басталу керек деп тұрмыз енді осы сосын кешегі енді мына бесінші микрорайондағы апаттық жағдай өте қиын жағдайда болды бірақ енді жігіттердің ұйымшылдығымен осы басшылардың сол жөнінде нақты айта кетіңізші бұл дейтін қалай болды круглосутка жігіттер жұмыс иә, жасапты ғой бесінші кеңесте екі күн екі суткадай почти жұмыс жасадық сол жерде күндіз түні жүрдік обедтерін ә, сол жерде ұйымдастырдық ужиндарын ұйымдастырдық ешқайда жібермей амангелді өзі иә, жүрді дейді өзі басаян жүрдік оған ана ә, шәкеров ануар мырза келіп сол жерде болды бірталай басында да көрді аудан әкімінің орынбасары одан кейін жаңағы қала әкімінің қала әкімі болды енді сол әкімдіктердің қолдауымен жаңағы қырнаудан бізге э, попу дейтін машина алып берді жаңағы сорып келесі жаққа лақтыратын иә сосын өзіміздің жаңағы нелеріміз болды мына э, гном дейтін бар суды сорып лақтыратын э, ол енді бізде жоқ жаңағы қаратұмнан алып келдік енді көп не болды енді қиыншылықтар болды бірақ енді әйтеуір уақытында жаңағы халықты суға боққа кетірмей алып шықтық уақытында бітірдік анау канализацияның ішінен шықпаған нәрсе жоқ енді кім бір шет жағасын кім көріп кетті шакирбан ануар мырза э, ең соңында үш метрлік бес мынау водовоздардың шлангысы болады ғой баяғы соның бес шланг шықты ал ішінен қараңыз анау трубаның іші дейтін өзі бес жүз диаметрлік труба ғой анау ал содан соны оны ана неден шығара алмай экскаватормен трос жалғап шығарып енді жігіттер көбеймек секілді ол жерде анау э, ненің тереңдігі жаңағы біздің трубамыздың тереңдігі жаңағы колодцының тереңдігі сегіз метрдей болады сол сегіз метрге түсіп жігіттер бірақ енді бүткіл жаңағы оборудованиенің бәрін нетіп жаңағы бет аузына кигізетіні бар шлемі бар үстіне киетін киімі бар бүткіл ненің бәрін техника безопасностьның бәрі сақталып сол ойда сол бойынша жұмыс істеп аман есен атқарып шықтық уақытында кеше сағат кетеді бесте бітірдік өте жақсы мен кеше атыраудан келгем естідім бірақ жете алмадым барып өзім басқасында болып түсіретін едім негізінде бұндай жігіттердің еңбегін енді қараңыз мына жерде крнудан көмек шақырып жатсыздар иә крнудың осындай жұмыс жасап жатқан ә, жұмысшылары осы жылой судың жұмысшыларына қарағанда мысалға неше есе көп алады жалақыны былай қарағанда ал мына жылой судың несі өте төмен екеуінің теңсіздігі әділетті ме осы әділетсіз ба әрине әділетсіз әділетсіз ол оны соны біз сол жерде бір әзілді шынды қылып айттық сол жерде механик келіп жігіттермен зарплатаны сұрап мен айтамын ал біздің жігіттер сендердің бір он бес процент жиырма процент болар сіздер зарплаттарыңызды салыстырмалы түрде айтқанда бірақ көріп отырсыз сен мұнай жұмысқа барасыз ба сондай деген жоқ бармайды сондықтан ол дейтін өте әділетсіз ол ана мұнай мұнай тек крылдың работниктері мен крылдың басшыларын кім сол мұнай біздікі бәрімізге ортақ иә ол ол әңгіме да қатысты ол әңгімені бұрын айтып келе жатыр жерде жұмыс жасамаңдар айтып келе жатыр себебі ол әділетсіз нәрсе ол дейтін э, өте дұрыс саясат емес ол мұнай елдің бәріне ортақ неге мұғалімдердің анау э, дәрігерлердің иә орысшылардың жалақысын сол неге соны қарастырмайды бірдей қылмаса да өте дұрыс айтасыз мінекей қазақ елі мен бұны бекерден бекер түсіріп тұрған жоқпын мына жерде келіп қазір мына жұмысшылардың жұмысын сіздерге көрсетіп тұрмын өйткені мұнайлы ел мұнайдың үстіне отырмыз жылына 30 миллион тоннадай мысалға мұнай өндіреді екен биылдан бастап ол екесе ол өндіріледі бірақ теңсіздік біреу мына жерде нгду да жұмыс жасайды алты жүз жеті жүз мыңнан жалақы алады а біреу мінекей подвалдағы суға түсіп жүріп бар жоғы жүз мың жүз елу мың жалақы алады осы теңді э, әділдік па э, әділдік па осы әділдікке жатады ма ол мұнайдың үстінде бәрі бірдей жүр бірдей жұмыс жасап жүр ал теңіздегі мысалға шетелдіктерді айтатын болсақ олар одан да көп екі есе үш есе төрт есе осы жергілікті жердің жұмысшыларынан бес есе он есе көп табыс табады бірақ Э, бәрінің жұтатыны бір э, э, осы ауа экологияның өте төмен екенін білесіздер бірақ дегенмен де қарап тұрсаңыздар біздің жергілікті жердің халқы өте төмен жалақыға жұмыс жасайды бірақ осындай қазір мысалға кешегі ана күндіз түні жұмыс жасаған жігіттер болды ғой жаңағы мысалға бесінші микрорайонда жаңағы авариялық апаттық жағдайда жұмыс жасаған сол жігіттерге ең болмаса біз азантай болса да сыйақы бере алмадық неге мекеменің несі жоқ мүмкіндігі жоқ қарызы отыр қарыз отқан адам енді бір бергім келеді жігіттердің еңбегіне бір бес он мың теңгеден бұл мүмкіндік жоқ қандай біз қиын жағдайда тұрмыз өте қиын жағдайда тұрмыз қазір ал сонда мінекей тағы бір сөзіңізге қарай айта кетейін бұрынғы мына сатыбалиев амангелді қабылдағанға дейінгі жасаған басшылар қазір қайда олар сонда жауапқа тартылмайды ма вот мен сол әңгімені кеше осы студың басында тұрғанда жаңағы кімге де қойғанмын қала әкіміне осы неге сол осы біздің злой су тек бір тонауға бір әркімнің пайдаланып кететін мекемесіне айналған сияқты болып тұр мен үшін ал неге қалып кетті солар мысалы өздерін білгенін жасап кетті неге солар тергелмейді осылар неге көтерілмейді дегенде ол жігіттердің үстінен қазір полиция э, финансовый полиция айналысып жатыр еді айттым жақсы олай болатын болса э, жақсы а если ол аяқсыз қалмасын соны контроль жасайтын тағы адам керек мысалы ну енді прокуратура деген бар ғой аяқсыз қалмайды деп сенеміз ол жігіттер өздерінің несін алу керек алдың оның алдындағы мысалы алагөзов бастаған бригада енді алты жыл ма жаңағы условно алды ғой біз отыз миллион жүз отыз бес миллион ба жаңағы штрабын ақшасын төлейтін болды енді бірақ әлі төлеген жоқ қой төлейтін болған төлеген біз білмейміз қаншалықты не төлеп жатқанын біздің құлсары жойысудың счетына ештеңе түскен жоқ бір тиын да сондықтан ондай енді елдің аузын аузына қарап отқан осындай мекемені осындай жағдайға түсіру үшін ол кез келген адам жауап беру керек ол кім болса да айран ішкен құтылады қазан иә. жылаған ұтылады деп иә. ең соңында жаңағы сатыбалиева амангелді келгеннен кейін бүткіл қарызға иә. борышқа налогқа бәріне қалып отыр дейсіз ғой сол енді қара енді бір қызығын қараңыз мына алдында қазір белсенділер көп иә осы көкірегін ұрып жүрген ал осы осылар кезінде жаңағы алагөз мезгілінде де болған жоламайды одан кейін жаңағы амантұрдың уақытында да болған жоламайды солайсыз енді келеді да амангелді қалай келеді солай келеді да бәрі келіп соған жабылады анау неге бұлай неге бұлай деп ал сонда ол жігіттер білмей жатыр дейсіз ғой заказбен жүре ме әлде олар мен түсінбедім қанығын білмей келеді да мына ең жаңағы шелек жылаған адам келіп бәрі жабылып тұр ғой қаспақ жегенге иә қаспақ жегенге а оған дейінгі бетін қаймағын жегендерге жоқ олар неге бармайды а неге ол соңынан барып неге сұрамайды е кезінде осылай алып кетіпсіңдер неге істедіңдер осылай деп әлде сен тапсырмамен келдіңдер ме деп мен де осы әлі күнге дейін осы менің жүрегім барып тұрады осы осы вопрос сондықтан не істесе де кез келген адам өзінің ісіне жауап беру керек дұрыс айтасыз мысалы қазір мен сатып мен өз басым деп мен оны мақтап тұрған ешкім жоқ мен де жақында көрдім бірақ сырттай бәрін білемін не болып жатқанын бірақ бұл жігіттің адалдығы тазалығы мен оған оған кәмілдей сенемін оның қазір іштегі қыз жігіттердің бәрі де біледі жаңағы мына работниктердің іштегі итерский состав бар ғой бір тиынды шашау шығармай казинка сол тоқпақтауды сұрап қайда кеткенін сұрап болмаса кейін қайтарып сондай жағдайда тұр қазір иә жалақыларымызды уақытында беріп жатыр дейді қанша қарыз болса да әйтеуір кідірмей сол жалақыларын беріп тұр екен ешбір адам шашау шығарып мына қысқартуға ілікпе жасамай жатыр екен қанша қиналса да қазір төрт сағатқа да жіберетін мүмкіндік болды соған да жеткізбей шама келсе бәрін ұстап жатыр оны айтып жатыр жұмысшылар мына жерде жұмысшылардан сұрасам болады ма болады жігіттер сіздер осы жылы суда жұмыс жасайсыздар ғой иә иә, иә. енді мына жылы судың қазіргі халін естіп жатырмыз өте қарызы көп налогы көп екен бұрынғы басшылардан қалған обал не керек бұрынғы басшылар қатты жұмыс жасағандықтан сонша қарызбен сонша ә, жаңағы немен налогпен қалдырып кеткен екен сатыбалдиев амангелдіге иә? енді сіздердің жалақыларыңыз уақытында беріп тұр ма кідіртпей уақытында беріп тұр ғой авансалап береді толық аудармайды ғой сосын бірақ енді ә, сокращение қылып жаңағыдай қысқарту жасап жатқан жоқ қой қанша қиын болса төрт сағаттыққа жіберіп жатқан жоқ басқа үлкен мекемелер сияқты иә кейін мысалы қанша үлкен мекемелер төрт сағаттыққа жіберіп жатыр екен жаңағыдай кейбіреу көбі жұмыссыздық жаңағы не сокращениеге қысқартуға ілігіп жатыр екен сіздерде ондай пока болған жоқ қой иә ондай жоқ жұмыс жасалып жатыр барлығы сегіз сағат жалақыны әйтеуір беріп жатыр дейсіздер ғой негізі қуандық мен неше участка осы судың иә қосан азаматы күндіз түні жүреді бұлар қай мезгілде де иә кеше мынау ә. видеода жүрген осы жігіттер ғой иә ана ана кнес жігіттер кнес жігіттер бұлар суға жауап беретін жігіттер бұлар суға иә. бірақ бұлар қай мезгілде де телефон соғып кез келген уақытта шақырып аламыз ә, кез келген уақытта бәрі шығады себебі ә. бұларда анау тойға бару қонаққа барып қонақ күтіп отыру дейтін бұларда жоқ почти жоқ бізде почти жоқ бұларда енді мына жылылықтар сіздерге мен мынаны не үшін түсіріп тұрмын өздеріңіз білесіздер мынау нпс деп атаймыз осы үйдің астында иә. түсіріп жатқанын көріп мен келіп түсіріп жатырмын кеше мен атыраудан келгем естідім де бірақ жете алмадым бесінші микрорайонда осындай аварийный состояниеде жігіттер авария болып жатқанда күні түні жұмыс жасап төлменен жұмыс жасап жүріп басшылар өздері қасында жүріп жаңағы тез арада екі күннің ішінде бітірген екен мына жерге келгендерін көріп мен қазір келдім мына қандай белуардан келіп жатқан подвалдағы суға жігіттер жаңа көздеріңізбен көрдіңіздер өздері белуардан кешіп түсіп жатыр мынандай сап салқын суға кім түсе алады сөйте тұрып осындай ә, кішкентай ғана ә, жалақыға жұмыс жасап жатыр бұлардың еңбектері өте зор мінекей жаңағы ә, э, жылой судың орынбасары екпін деген азамат мына жерде айтып жатыр сонда кішкене болса да соларға бір сыйақы төлей алмай отырмыз өйткені қарыздан қарызға үстіне ә, e, налогымызды e, төлей алмай мысалға бұрыннан қалған қарыздар енді сатыбалиев амангелді деген өзі e, қай айда келді дедіңіз бастап сентябрьдің бірінен бастап жұмыс жасағаннан кейін екі мың жиырма екінің қазір сол алты жеті ай уақыт өтті қарыздарымыздан ә, жаңағы төлейтін налогтарымыздан азайттық дейді тең жартысынан көбі азайған сияқты үштен бірін төлеген сияқты иә мынау тоқсан екі миллион штрафқа салып кетті ғой кезінде мына мына жаңағы мына лас суды далаға төккен үшін деп иә, сол мезгілде енді сол келген адамдармен мысалға жұмыс жасап солармен жағдай түсіндіріп айтса олар да мысалға түсінеді ғой жоқ ол ешкім оларға переговорға шыққан жоқ ешқандай реакция болған жоқ как будто біз оны өтейміз деген сияқты болып отыр да а шынына келгенде өтелмейді сол тоқсан екі миллионның қазір міне осы өткенде естігенде бір екі миллиондай қалды деп жатыр тоқсан екі миллион тоқсан миллионнан алты айдың ішінде бір екі миллион қалды 1 екі иә? миллион қалды деді кеше уже қазір де мына төлеген болар бір жарым миллион бір миллион төлеп, төлесе бір миллиондай қалған болар мен енді араласа бермеймін менің основной производство бірақ енді былай білеміз сырттай ол деген былай қарағанда өте көп ақша ерлік қой почти жүз миллиондай нәрсенің иә. бір екі миллион қалды деген өте енді мысалы мойындарында ешқандай қарыз болмаса қарыздың бәрі төленген болса ә, э, жалақыларын көтеріп осы жұмысшылардың мысалға кешегідей еңбектеріне сыйақы берер едіңіздер ғой деген иә сол ол дейтін көп ақша ол дейтін жігіттер он мың теңгеден берсең де қате ол өтеуге иә. болар еді кешегідей мысалы қоңыр шаша қазір де көріп отырсыз ана қараңыз ә, белордан су кешіп тұр еще ананы таза су емес ананың бәрі боқ су вот көріп отырсыз подвалдың несі канализациясы ол бізге мекемеге қатысты емес жағдай мынау біз көмек есебінде беріп ана кісіні су айырып қалғаннан кейін астынан қосып беріп жатырмыз نجربكم نبي Ya мына mına. Bağlıyor sizin kredin yeri bu. Ya ya ya. Buna керек пе? Жоқ, мына жерде бізде комментарий жасап жатыр екен ерқосай деген так иә өте дұрыс айтасыз сыйақы берсе мен суға газге инвалидтерге льгот неге жоқ дұрыс айтасыз льгот жоқ ә, суға да газге де инвалидтерге бүгінде мінекей қазір келіп мына үй жалдап отқан үлкен адам ә, жетімдер бағып отқан соған көмектесіп жатыр екен мына жылой судың жігіттері солардың еңбегін көрсетейін көздерімен деп бұны көп адамдар көре бермейді ғой біздің белсенділер осындайларды көрмейді біздер енді бәріміз жабылып бір бұрша болса сол жағын көруге тырысамыз ал шындығында алты жеті айдың ішінде мынандай еңбек жасап жаңағыдай тоқсан миллиондай қаржыдан құтылу деген ол ойдай еңбек ол 90 миллион қарыз болмаса оны осы жұмысшыларға жалақы етіп берер еді ғой немесе сыйақы ретінде берер еді деген ойдамын ал жұмыстарыңызға сәттілік рахмет э, жұмыстарыңыз жүре берсін қарыздарыңыздан жылдамдатып құтылыңыздар иә жұмысшыларға жағдай жасаңыздар осындай жұмыс жағдайы жоқ э, жанұяларға көмектеріңізді аямаңыздар естіп жатырмын бірнеше бірақ бұған дейін мен соны естимін де бірақ тұра алмап едім бүгін дөп түстім үстінен иә, енді бір не бар мүмкіндік болса да бір айтарым тағы мына қазір жылы суға бер жақ мекеме көп жылы суға жақ тұрғындар көп тұрғынның ішінде жаңағы сіз сияқты жаңағы біз сияқты қарапайым адамдар емес үлкен жағдайы бар адамдар жерінде жатыр мә оны сүйеді екен сосын мекемелер бар ондаған миллион қарызы бар енді оның бәрін документтерін дайындап жаңағы сотқа дайындап жатыр бір сосын мына осы госслужба берген үйлер бар ғой мысалы мына қызметтік үйлер олар дейтін қалай алғаннан бері төлемегендер кеше біз шығардық миллионның үстінде ме екі миллионға жақын ақша бар екен ал осындайда келеңсіздік келеңсіздік бар мына судың су мекемесін Э, сондай менсінбеушілікке айналдырып жіберген мысалға кіз, сіз қазір э, иә мен тоқты иә газды төлемейінші келеді де сізбен сөйлеспейді келіп да жүре береді болды а судай судай қия алмайды әлде соны пайдалана ма әлде жылу су мекемесін э, табан асты қылып әбден солай үйреніп қалған ба халық енді соны істейтін жаңағыдай жағдайы бар қолында құдай болса мүмкіндігі бар тұрғындар адамдар солай именно солар солардан келіп тұр бәленің бәрі ал шынына келгенде қарапайым тұрғындардың бәрі төлеп тұр сіз қазір тікелей эфир неде тұрсыз түсірілімде осы жағдай бола тұрып төлемегендерге немесе осындай төлемей жатырған үлкен үлкен мекемелерге не айтар едіңіз олардың бәріне айтар едім алдымызда бұйырса жаз келе жатыр мен тікелей қолға алып осының бәрін ертеңгі күні қызметкерлерімен бірге тұрып солардың бәрін тыюға толықтай ескертіледі заң жүзінде бәріне мәжбүр боласыздар ғой енді мәжбүрлі түрде қиғаным үшін оны қайтадан қосқаным үшін және үшін тағы төлейді ол енді қалай болғанда сұрауы бар судың да сұрауы бар дейді қазақ енді мына жылу жүрген мекемесінің еңбегін бір күн қасымызда жүріп көретін болса мына канализация қалай болып жатыр судың жағдайы қалай болып жатыр ал сонда ұялғаннан төлер еді мен түсінбеймін осы судың ішіп отқан суын төлемеу дейді қалай ол ал бір мен айтайын бір осы бір қызметкер өзі мемлекеттік мен төлемеймін менің ә, немді үкімет төлейді дейді потому что мен мемлекеттік қызметкермін дейді мен сотқа беремін сот маған шешім шығарып береді сосын соттың несімен жаңағы үкімет төлейді ал бірақ мынадай мұқтаж жандардан мүгедектерден олар төлеп отыр төлеп отыр олар төлейді редко редкі бар ішінде редкі редкі случай болады ішінде бірақ енді олардың біз түсіністікпен қараймыз енді жоқ адамнан сотқа бергенде не болады олар жоқ болған соң бе төлей алмай отыр а бар бола тұрып жағдайлары бола тұрып мынандай төлемеу деген сол өте кешірілмейтін нәрсе ол енді мен түсінбеймін соған ұят сен осы государственный үйде тұрасың ба жаңағы қызметтік үйде тұрмайсың ба это не важно сен суыңды іштің бе төлесейші ол көп болса үш мың төрт мың теңге шығар көп болса әлі дегенде мысалы мен де өзімде жер үйде тұрамын екі мың жарым теңге жазда төрт мың теңге әрі дегенде шығатын енді ол қалай ол мен түсінбеймін төлемейді ішіп жеген нәрсесін кім саған әшейін бірдеңе береді айтып отырмын ғой тағы да мен мына осы жол жүру мекемесін осы темада әңгіме болатын болса мен тіпті өзім өзім ұстай алмай қалдым себебі дейтін до того осындай не қылып қойған анау бір бір ішіп жеуге арнап қойған мекеме сияқты әркім келіп анау келіп ананы алып кетеді мынау келіп мынаны алып кетеді ешқандай қожайын жоқ қазір де осы мына енді жаңағы қазір сатыбалдиев мырза қазір директорымыз сол енді бәрін кезінде орынбасар болып жүргенде осы тәртіп жағын тәртіп жағының бәрін сол өзі келіп орнына қойды енді қазір бүткіл менің қолымда енді бәрі директор болғаннан кейін бүткіл финансы бәрін қайта қаратып бухгалтерияның несін жүз рет қарап шұқып қарап соның бәрін орнына қойып қазір уже жаңа жаңа аяққа тұрып жатырмыз бірақ аяққа тұрғанмен біздің финансовый жағым жағымыз әлі күнге дейін аяққа тұрғызбай тұр да жылой су үкіметке қайтадан өтті ма өтті акиматқа өтті толық өтті ғой толық өтті енді өтпегенде тіпті онда бұдан да қиын жағдай да болатын қазір өтті енді бұйырса аудан әкімінің көзқарасы бізге ә, мекемеге дұрыс себебі осы амандық болса ә, э, түрлі түрлі пландар бар ә, жаңағы тендерге беріп қойған техникалар бар басқасы бар қолынан келетін нәрсенің бәрін ол кісі жасаймыз деп отыр уәдесі бар жаңағы жиналысқа баратын бастығымыз ғой сол кісіні естиміз бұйырса амандық болса дұрыс алып кетеді деген ойдамыз жақсы жақсы пландар бар естіп отырсақ бұйырса рахмет өте дұрыс жылойлықтар көріп отырсыздар өздеріңіз мен бұны үстінен түсіп бір бүгін сәті түсіп нетіп жатырмын мына апайдың мына апайға көмектесіп жатыр мұқтаж болғандықтан ал мұқтаж жандарға көмектесіп жатыр ал мұқтаж емес жағдайы бар адамдардың жаңағыдай суға бере жақтарын төлемей жатқандары үлкен мекемелердің төлемей жатқандары өте ұят мынаны бөлісіп отырыңыздар мекемелерге Э, бұл бір, біріншіде соңғыда емес әлі тағы да қосымша жалғасы болға да түсіремін осы жылой су жайында көп әңгімелер айтылғандықтан осыны мен қолым алып көрейінші деген ойменен мен басында өзімде де сондай э, неге ә, жылой судың ақшасын көтерілген ақшасын неге түсірмеске деген ой болды осы жөнінде біз осы сатыбалиева амангелдімен де сөзге келіп қалған болатынбыз